هادو هما المشهورين كاع راح نكتشفوهم نروحوا ل les shops نكتشفوهم علاش باش تلقى discount كبير كاع ياسين راح نوريكم يعني البروغرام اللي نقرا به ال nutrition وجد ورقه وستيلو راني جايك bon السلام عليكم آه رانا في ال PC راح نوريكم يعني البروغرام اللي نقرا به ال nutrition ال nutrition واللي هو Precision Nutrition هذا يعني البروغرام درته كي كنت في ماريكان لكن للاسف الان راني حابس في ال chapter 7 علاش لانه لازم نقرا بالكتوبه والكتوبه رسلوهم لي في امريكا فراهم في امريكا قاعدين راح نوريكم يعني كيفاش تحسبوا les calories تاعكم استنادا على هذا البروغرام اللي علمنا كيفاش نحسبوا ال calories يعني فقط باليد تاعنا فراح ندخلوا البروغرام ستار آه، هير هنا تقرا وهنا يعطوك les cases يعني les cases زعما امثله على اشخاص ويدرسوهم وكيفاش حلوا المشكل تاعهم وعندك هنا ليكزام يعني كل chapter تدي ليكزام تاعها هنا تفوت حنا وهذا البروغرام يعني نخلص عليه انايا 80 دولار كل شهر تخيلوا 80 دولار كل شهر ثم العموم تاع هذا البروغرام اللي راك باغي هو بروغرام شائع يعني معروف قادر ديره في الجزائر في اي بلد لانه الاكزام ما لازمش تكون في امريكا ولا هو كوا هو هذا الاصل تاع كندي ما لازمش تكون في امريكا ولا في كندا في اي بلد في العالم تقدر تقدر تدخل هذا البروغرام وتقراه وتكمله يعني راح يدي لك المجمل كاع 800 دولار 900 دولار لكن في حاجه آه، دائما قبل العام قبل لانه يفتحوا التسجيلات قبل بشهر ولا الا سجلت كي يفتحوا راح ينقصوا لك يعني pourcentage تاع 15% ولا انا درت كيما هكا ويعني يحلوا فقط شهرين ولا شهرين يحلوا تاع التسجيلات من بعد يغلقوا حتى العام الجاي يعاودوا يحلوا مره اخرى فلهذا لازم تعرف الوقت اذا شرح ندير لكم هذا البروغرام تاعي كاع هنا كيفاش تحسب بطريقه اليد شوفوا هذا هو البروغرام تاعي يعني واش ناكل في اليوم كاملا ناكل 233 غرام بروتين ناكل 279 غرام كربوهيدرات ولازم لي ناكل 117 غرام تاع فات كيفاش نحسب انا هادو وما عنديش ميزان وحتى لو كان عندك ميزان باش تتراكي الغذاء تاعك صعب يعني صعب كل يوم كل يوم كل يوم توزن صعب جدا فهذه يعني قيمة تقريبية لواش تحتاج من جرام لكن بطريقة سهلة واش هي الطريقة؟ أنه بيدك فقط لأنه يد الإنسان تختلف من شخص إلى آخر وتختلف حسب الاحتياجات تاعه يعني هذه درسوها هما وخرجوها فكيفاش تحسب البروتين عندك هذه يقولوا لها باوند هذه لازم تاكل 8 8 تاع بروتين على حساب هذا هذا الصايد تسمى تحط البروتين تاعك توزنه آه، توزنه بيديك كي يدي هذا اليد هذاك معناه palm وحده شا عندك 8 تاع les palms انت تقسمها طيله يوم تاعك هذا ال programme تاعي كاع هنا كيفاش تحسب بطريقه اليد وهنا يقول لك يعني مثال على وجبات غذائيه بالحساب هذاك هادو كاع راح نخليه لكم في ال description. طلوا ضربوا عليهم طله وممكن يساعدكم راح نخرجوا بعد قليل لكن بغيت ندير لكم مقدمه على واش راح نشوفوا برا اذا بحكم انه بالي واندونيسيا يعني قريبه لاستراليا وبحكم ان استراليا ايضا هي يعني la source تاع ال surf تاع فيها بزاف les cités ومن اشهر les cités ومن اشهر البحورات الناس اللي تشارفي فيها مثلا الجولد كوست مثلا Surfers Paradise وايضا كاين cité مهمه جدا وهي كاليفورنيا سما هادو بزاف بزاف مختصين بال surf ومنهم خرجوا ماركات عديده اللي راح نكتشفوها دروك واللي موجوده هنا في بالي آه، امثال big three big three معناه ال big three company في هذا ال surf وال surfing آه، منها Rip Curl ومنها Quik آه، silver على ما اعتقد ومنها Billabong يعني هادو هما المشهورين كاع راح نكتشفوهم نروحوا ل les shops نكتشفوهم حبست هنايا باش نوريكم هذا البلاكه هذه يعني تلقوا بزاف آه، محلات تاع تاع الحلوف يعني هنايا في في بالي فلازم تحرزوا روحكم لازم تحرزوا روحكم لانه ممكن ممكن تطيح في مطاعم يعني يبيعوا الحلوف وانت ما على بالكش فلازم دائما دائما تسقسي دائما تسقسي الى هذا الماكله حلال ولا لا كما هذا ريستورون آه، سبيسيال تاع آه، بيبي جولن وحده من الاشياء الثانيه <laughs> يعني اللي تلقوها في الطريق يعني كي جيت في الطريق قلت والله نحبس شي ونوريها لكم هي لي ماسك هنا يبيعوا لي ماسك راهم يبيعوهم برا هكا How much like from here? 5000 يعني 5000 لكن كاين واحد لي ماسك بين نوريه لكم وراح نشري واحد <laughs> هو اللي ماستر وادي يعني شوف يعني كما هذه دات لي خمسين ألف لأنه كانت خاوية خمسين ألف اللي هي تقريبا ثلاث دولارات رحلة البحث عن سان سيترود يعني سان سيترود أنا نعرفها سوالا بدلت الطريق راحت علي خرجنا في المول نيشان اذا جينا لهذا المول اللي يجمع فيه كاع الماركات تاع تاع ال surf هذو اللي قلت لكم عليه وحده منها Volcom Volcom. هذه تاع USA تاع امريكا امريكا وكاين بيلا بونك وكويك سيلفر ثاني هنايا ها راهم آه، اللي هما Australian brand يعني واقيلا بيلا بونك يعني تأسست 1973 هذه على ما اعتقد 1969 يعني يدوروا في هذه الاعوام لكن حنا واش راح راح نروحوا نكتشفوا الاسعار نكتشفوا يعني واش يبيعوا فيلا يعني كيما نحكي لكم دائما نروحوا للكوان <laughs> الكوانه علاش باش تلقوا ديسكاونت كبير كاع هذا 80% فمثلا شوفوا هذا اذا تقريبا هذا من 645 الف ولا خمس نقصوا له 500 يعني من 645 الف ولا يدير 150 الف هكا يعني بعد ما فتحوا جديد يعني كل شيء راهم دايرين عليه 50% فشوفوا الكالر يعني عجبوني لي كولير تاعهم جهه بجهه شوفوا هذا شعار شباب هذا هذا ثاني يعني الثمن تاعهم دوك نقول لكم شحال يعني بعد التخفيضه بعد التخفيض 300 ألف يعني 15 150 ألف هي 10 دولار 20 دولار والسعر تاعهم الحقيقي هو 40 دولار اكيد خاطش نص 50 نص 20 دولار فالسعر تاعهم 700 ألف يعني واحد 40 دولار هكا ولا It's not a game, it's a rich thing. التيشيرت تاعهم تلقاهم غاليين غاليين بزاف كما هذا يدير 350 الف تريكو معقول يعني <laughs> بالنسبه للماركات الاخرين وهذا ثاني هذا 500 الف روبيه اللي هي 500 الف ثاني تاعنا انا عجبني هذا ما شاء الله بالي اللي هو ثاني آه 350 ألف أي ما يعادل 21 دولار ولا التيشيرت خلينا نشوفوا فولكوم نشوف ثاني واش عندهم هما ثاني دايرين 50% انا كلي على 70% 70% دروك نجم نخير <laughs> هذا عندي وحده كيما هذه يعني شوفوا <laughs> دخلت هذا المحل كي دايره اذا وحده من الماركات الاخرى ثاني تاع ال surf اللي هي Rip Curl Rip Curl راح نكتشفوها الان It's not a game, it's a rich يعني تقريبا يخدموا نفس ال style تاع الماركات تاع الاخرين اللي شفناهم لكن شوفوا هذا بعد ال sale تلقاه يدير 400 ألف هاي الحدادة surfboard شغل هنا تحدد هاك <laughs> لا هذه واقيلا باش يحطوا عليها ال surfboard وينقوها ولا يسقموها ولا هكا لكن كل ما تحتاجه هنا ال surf كاين كل ما البراند مخصصه لهذا الشيء وصلنا القاعة الرياضية أنيكا gym. It's not a game.